Hey guys welcome to my YouTube channel आज हम खेलेंगे फ्री फायर आज हम आज मेरी पुरानी आईडी मिली है मुझे बहुत दिनों बाद आज हम देखते हैं इसमें क्या क्या नया हमारे में गेम हमारे में आ चुका है ये सब तो पुराना है ये भी पुराना है ये भी पुराना है ये भी ये भी ये भी ये भी ये सब तो डाउनलोड भी नहीं हुआ भाई नेट की बहुत कमी हो रही है आजकल क्या करें चलो हमें तो सिर्फ गेम खेलने से मतलब है भाई भाई रैंक भी बहुत गिर गई गेम स्टार्ट करते हैं हाँ। हाँ। गेम स्टार्ट होती आप तो गेम में तहलका मचा देंगे बिल्कुल बहुत दिनों बाद गेम खेल रहे हैं वैसे भी देखते क्या होगा आज हाथ सेट नहीं हो रखे वैसे भी गेम पे बहुत दिन से बहुत दिनों से जल्दी स्टार्ट हो जा अरे यार नेट की बहुत बहुत प्रॉब्लम है क्या करूँ गल बना लूँ चलो स्टार्ट करते हैं और हाँ, ये बंदा अभी तक तो गोल्डन दिख रहा है देखो कहाँ कहाँ भाई चलो जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी सब जल्दी जल्दी आई तो नॉक कर दिया यार हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी ये भी ले नहीं ये बताओ तो यार तीन गोली मारने के बाद निकल चोरी हो गई देखो हम्म। जब भी हमारी वजह से गेम जीत मेरी फेवरेट गन मेरे हाथ में है बस अब तो हमारे गेम अब तो गेम हमारी है बस अब तो गेम जीत ही ऐसा ना बोल भी पता चले अभी मेरी पे, पेटी बनी <laughs> पड़ी हो यहाँ पे तो पंद्रह सेकंड कितने ज़्यादा टाइम देते हैं कम टाइम देना चाहिए टेन सेकेंड देना चाहिए ये गए ये कभी दो के लिए नॉक और बस मर जाए वो बंदा इसे इसे तो मैं ही मारूंगा मैं चुप तो गोली चलाया फर्स्ट ब्लड जल्दी जल्दी बाहर आना रुक तू यार तू बाहर आ रुक जा मैं ही आता हूँ इधर से जाऊंगा इधर से किल डाउन टू अर्थ लगे जल्दी जल्दी ये बंदा तो घर के अंदर घर के अंदर ही इसकी पेटी बनेगी देखो भाई वो बंदा पहली गेम में भी गोल्डन बन रखा था अब इस गेम में भी गोल्डन ही है ये ये बंदा यही होगा नहीं होगा नहीं नहीं काम गया ऊपर चला गया क्या ऊपर नहीं अंदर तो है ही नहीं अंदर नहीं अंदर नहीं कहाँ हो सकता है कहाँ कहाँ भाई कहाँ हो यार बाहर आ जाओ वैसे भी जिंदाबाद के भी तुम लोग भाई दो बंदे मैं तो अब दो बंदे लग रहा है इस बार हमारा जिंदाबाद के कुछ अब तो अकेला मैं तो गेम हार गया हम तो गेम हारेंगे गेम हारेंगे गेम हारेंगे गेम हार गए यार double kill not a pro player भाई मैं नूब हूँ यार कहाँ से मारूँ इन लोगों को मैं को नीचे आन दे टाइम आन दे थोड़ा किल भाई ने जिता दिया हरकतें देख रहे हो लगता है जीतेंगे जीतेंगे चलो चलो अब कौन सी गन ले शॉर्ट गन भाई मेरे बस की नहीं है ए डब्ल्यू हम औकात से बाहर हो गई नहीं चला पाएंगे इसे हाँ, भाई हम नूब है तो वो वाली गन लेंगे क्योंकि एम पी फोर्टी नूब ही लेते हैं ज़्यादातर क्योंकि बंदा फर्स्ट गेम से है है कि क्या करोगे यार तुम नहीं हो रहे तुम मन से रमन भाई बचा लो भाई बचा लो कोई बात नहीं यार भाई बचा लो प्लीज बचा लो यार revive please please revive Double kill. पीछे से बंदे ना आ जाए बस पता चले हेल्थ के करके मैंने गोली खा ली बंदे अब आ जाओ कोई भी बता पहले गेम में मैं डाउन हुआ हूँ पीछे तो नहीं कोई बंदा खड़ा कहाँ है और रहा था बंदा एस एस से आगे निकल जाते हैं देखो एंजल राय अच्छा वो एंजल प्रिया नहीं है <laughs> भाई सब सामान ले लेंगे हम सब हम हम अपने टेंशन ज़्यादा करिए क्योंकि बंदे आते हैं फिर भूत बनाते हैं फिर चले जाते हैं फिर आते हैं फिर भूत बनाते हैं फिर चले जाते हैं ऐसा होता है जल्दी जल्दी यार ज़्यादा तो- फर्स्ट गेम फर्स्ट गेम में टाइम दे दें लास्ट गेम ज़्यादा टाइम करते करते हैं ये गई ये गई फर्स्ट डाउन अबे यार फर्स्ट ब्लड फर्स्ट ब्लड का हाँ। बेटा तुम वेक्टर में गए थे डबल किल 40 Triple kill. अब एक बंदा और कहाँ हो सकता है कहाँ हो सकता है भाई तू बाहर आ जा यार बच्चे क्या फायदा देखो अब मैं इसे ऊपर जाके मारूंगा क्योंकि ऊपर से साफ दिख रहा है भाई बंदा मार मैं मार ना सकूं इसलिए ग्लू बॉल लगा दी ये लो भाई तुम ही ले लो यार मैं तो खड़ा हूँ आराम से मजे करूँगा देखो मोजी ऐसे चलती है यार दो मिल रहा है गेम फ्री फायर वाले दे दो यार दो स्टार बहुत दिन बाद गेम खेली और देखते हैं क्या क्या क्या हुआ इस गेम में hmm, एक स्टार डोमिनेटर यार मेरे डोमिनेटर नहीं बनना मुझे बनना chain killer chain killer sharp shooter शूम हाँ मतलब लेके शार्प शूटर ना बनो तो क्या बने हो तुम हैं